всегда информацию из первоисточника. Мы никогда не работаем с посредниками. Потому что есть а, магические школы, которые учат нас работать с посредниками, призывать ангелов, архангелов, каких-то духов, демонов, кого угодно. А, здесь выходит вот закон еще один очень важный, закон энергообмена, о котором мы только что поговорили. Когда вы что-то берете, вы должны что-то отдать. Если вы думаете, что вы можете ничего не отдать, то вы сильно ошибаетесь отдадите в любом случае, э, вот как только вы отдадите, ну, то, что вы заберу. Вот. А, ну, почему мне пришлось написать свою книгу? Оказывается, об этом никто не говорит. Давайте по закону да, закончим, потом я вам расскажу, что это за карты, да, и э, как мы ими пользуемся. Значит, два закона я вам озвучила. Это мы всегда обращаемся к первоисточнику, и мы соблюдаем закон энергообмена. По закону энергообмена. А, хлеб, вода. Вода чистит, создает энергетический барьер, информационный барьер вокруг нас сейчас. Э, хлеб – это универсальное вообще треба, как зерно точно так же, да, оно получило жизнь, оно выросло, да, то есть оно развилось и дало плод. То есть как зерно – это плод. она сыпала хлеб, Я сыпала хлебом а потом сначала. Водичкой, потом я прошлась водичкой. Можно вопрос тогда? Ну, это в доме, вот, тогда, тогда идем к следующему этапу. Это огненная жертва. У нас горит огонь. То есть мы должны что-то отдать для того, чтобы что-то получить. И лучше мы начнем этот энергообмен таким образом, как он для нас удобен, как он приемлем для нас. Мироздание ему, в принципе, ну, не так уж и важно, каким образом от нас получить вот этот толчок. Но смотрите, здесь у вас уже и в жизни да, берете разную параллель. Вы начинаете энергообмен, тогда вы можете что-то получить взамен. Да? Если вы сначала хотите взять, а потом можете ну, отдать, не да, то есть ну, у вас уже и в жизни. Вы, то есть у меня уже после того, как Еще я начала вообще работать с этой всей системой, я очень быстро быстро стараюсь отдавать деньги, если я должна кому-то. То есть у меня внутри есть состояние неспокойствия, когда я что-то кому-то должна. Вот. Энергетическое, да, треба. Огненная жертва. Что еще есть? Разумная благотворительность. Пожалуйста, разумная. По поводу благотворительности. Когда вы отдаете человеку деньги, про человека говорим, да, у каждого человека есть свой материальный канал, финансовый канал если вы свои денежки, пришедшие в ваш канал, не отсоединяясь от них, отдаете нищей бабушке, вы представьте себе, в какой вы канал отдаете свою энергию. Я не говорю о том, что нищим бабушкам подавать нельзя, но тут вы должны очень четко чувствовать, вы хотите этого, да, вот слиться, свой канал финансовый взять или нет. Я это на себе проверила, и я пришла к выводу, что я не хочу. Потому что ну, я, я все, чему я учу, я сначала экспериментирую на себе. Какая, вот я, чи, это чисто мое, у вас может быть ваше. Я кормлю птиц, у меня кормушка стоит дома, да, и ну, как бы вот мы хлебушек не и его съедят. Вот, что еще? И э, вот это вот момент, который многие недооценивают, благотворительность э, по отношению к вашим близким. Ваши дети, ваши какие-то домашние животные, ваши растения, которые у вас дома живут, а, вот тоже будут. Это благотворительность. А деньги? А деньги? Если ты тратишь деньги не на бабушку, а на детей, да, это, тоже лучше, да, лучше, лучше потратить да, свои деньги. То есть это тоже благотворительность. Когда мы помогаем своим близким, это благотворительность. Детям можно Да, но так как у нас с ними схожие вибрации, да, то есть вот финансовый поток, дети, когда живут в родительской семье, когда они еще не разрабатывают деньги, то их финансовый поток, часть его отдается родителям. То есть очень часто бывает, что ребенок приходит в семью и повышается благосостояние. Вот это значит, что человек пришел с хорошим финансовым потоком, часть этого потока дается родителям, чтобы он получал уже с детства все вот блага, которые ему положены да, и получается, что вы когда что-то делаете да, для своего ребенка, вот, вот у вас идет взаимодействие вот этих двух финансовых потоков, вашего и вашего ребенка. Потом он уйдет себе дальше, вот, а вы все равно, вы наработаете себе, вот как бы, когда вы в потоке живете, у вас вот есть такое чувство, вот как вот Хорошо, на такой, да, на, это ощущение такое вот этого денежного канала, есть ощущение, вот как самолет летит по воздуху воздух, он же, он же, <laughs> он же прозрачный, мягкий, да. А для самолета он твердый, на определенной скорости, при определенных условиях, Да, самолета он твердый. Вот точно так же и вы, когда вы в потоке живете, вы чувствуете опору под собой, под ногами. А, когда, что такое а, вот этот вот а, применительно к гаданию, закон энергообмена? Смотрите, вы взяли, к примеру, я гадаю для себя. Этого достаточно вот этого достаточно. Если я гадаю для себя дома, я утречком покормила птичек, я когда кормлю птичек, я говорю, это моя жертва благотворительности на сегодня, за все заплачено сполна. Я сыплю зерно на кормушку, и как бы все. И это делаю я по возможности каждый день, там, или даже когда я уезжаю, я прошу там того, кто остается дома, делать это. Вот. А, кормушки нет, можно для себя найти такую Кошка, форму. Ну, каток, да, каток, да, да, да. Ну, можно для себя найти форму благотворительности, когда идешь к машине. И, и ну, вот не доходя между домом и машиной, рассыпаешь А, тоже, так, да, это не обязательно дома. Так, теперь смотрите. Мой энергообмен, когда я гадаю сама себе, закрыт. Но когда вы гадаете кому-то, у вас два энергообмена. Ваш и информационного поля Земли, и ваш и человека, которому вы гадаете. Если вы свой энергообмен закрыли, потому что у вас это уже привычка вырабатывается, да, к примеру, мы не гадаем без зажженной свечи, ну, к примеру, да, то вот этот энергообмен с другим человеком, его тоже нужно закрыть. Как вы его можете закрыть? Вы можете услуга за услугу. То есть я тебе гадаю, ты мне что-то. Но вы всегда договариваетесь. И это всегда должно быть приемлемо для вас обеих. А, деньги – это, естественно, универсальная штука, которая закрывает все энергообмены. Она для того и была, собственно говоря, изобретена, эта штука, э, вот, чтобы ей пользоваться в этом плане. Когда вам человек платит, вы чувствуете, что у вас закрывается канал с этим человеком. У меня была знакомая ведьма, а она говорит, что мы тоже подняли вопрос о гадании, и она говорит, представляешь, гадала своей подруге, ну, как, знаете, у нас вот это есть наша такая славянская черта характера, ну, с подруги неудобно деньги брать. <laughs> Неудобно шубу в трусы засовывать. Вот это, правда, неудобно. А деньги это, <laughs> это другое. Так вот, она говорит, спать не могла. Говорит, она бы мне хотя бы 5 гривен дала. Хотя бы, да, то есть здесь не в сумме дело, здесь дело в самом Самогадающая не могу. сказать. Да. А подруги? Нет, подруга ну, нормально. Тут история умалчивает. Тут история умалчивает. Смотрите, при энергообмен, что такое энергообмен? <clears throat> Есть два человека, да, там два источника энергии, сообщающиеся сосуды, да, физика. У вас есть канал, который вас связывает. И вот кто сильнее, тот будет побеждать. Да? Но если сообщающиеся сосуды, то будет убивать у того, у кого больше, да? если по физике смотреть. Но в принципе по логике обычно а, побеждает в энергообмене тот, кто сильнее. То есть энергия уходит от, к тому, кто сильнее. Вот. А, но в любом случае этот канал лучше закрыть. Зачем нам? К примеру, там, если человек работает да даже возьмем меня. У меня, если идет мастер-класс на фестивале, ну, я там гадаю, человек 5-6, наверное, да, и вот у меня получается 5-6 новых ниточек связи с ними за день образовалось. Зачем мне это надо, правильно? Вот. Поэтому энергообмен, да, вот как долго я говорю об этом. Это важно. Потому что это важно. Потому что, к сожалению, об этом никто не говорит. Ну или мало кто. Вот. Это нужно закрывать. Поэтому, поэтому нельзя гадать бесплатно. Вы слышали об этом, что нельзя гадать бесплатно. Вот почему, собственно говоря, нельзя. Вот. Закон энергообмена. Э, берете